Hola amigos, soy Ero39 y en esta ocasión os voy a enseñar unos complementos que no son grandes aplicaciones pero que están muy bien para complementar nuestro Ubuntu. Este ya es conocido, este de aquí, Stormo Cloud, que simplemente lo he abierto para compararlo con otro que os voy a enseñar que es este, esta app de escritorio, que os sonará de los móviles, que es web. Se llama Water Indicator, de tiempo, y es para que comparéis, porque una es de pago y otra es gratuita. Hasta estéticamente creo que merece más la pena una que otra. Los enlaces a los repositorios para descargaros todos estos complementos os los dejo en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Pues Storm Cloud, como ya conoceréis, es un complemento oficial de Ubuntu que está en el centro de software pero es de pago. Viene en inglés, lo digo por los hispanohablantes, y sí, yo puedo poner aquí el tiempo que hace en Madrid, que por cierto no me coincide exactamente, bueno sí, Sí, por un grado no vamos a protestar y la humedad sí la tiene igual. Pero los días de la semana, por ejemplo, pues vienen en inglés. ¿Qué ventaja tiene Storm o Cloud por darle alguna ventaja al ser de pago? Que nos da el tiempo en otras capitales importantes, como Kuala Lumpur, muy importante saberlo, el tiempo en Kuala Lumpur, en Bieber, que creo que está en Alemania, pero no estoy seguro. En Estocolmo, por supuesto, hay que saber el tiempo en Estocolmo, es fundamental. Y podemos añadir las ciudades que queramos. Pero vamos, lo importante es la nuestra. Y este widget, por llamarlo de alguna forma, lo podemos encontrar en el centro de software pero como lo tengo instalado no brindar el precio, así que voy a abrir un momento Google y lo voy a buscar. A ver, Ubuntu para que lo sepáis. Software Center. Porque en el Software Center que viene en línea, si sí vienen los precios. Precios. Hablemos con propiedad. A ver si atino con él porque Ubuntu Software Center. Ya sabía yo que me iba a pasar esto. Porque es que siempre me pasa lo mismo, que no atino. More Apps se supone que se debía abrir con en ese enlace, pero no se me enlace. No se me abre el enlace. y simplemente quería enseñaros el precio de la aplicación, que no es mucho. Yo la he comprado. No, aquí vienen todas. Aquí vienen todas menos menos el software center que os quiero enseñar para ver el precio. A ver si metiendo en Google Storm Cloud. Ah, bueno, aquí este Ubuntu Apps Directory puede que sea el enlace. Exacto. He atinado. Esto, si no lo conocéis, es el Software Center en línea. Storm o Cloud se llama, si no me equivoco. Aquí está. Storm o Cloud 2.99. Tampoco es que sea Tampoco es que sea una barbaridad, pero es que comparándolo con este gadget, que es gratuito, nos da, para empezar, nos da la hora. Nos vienen los, los días en castellano. Nos da la fecha, la temperatura y la humedad, el pronóstico. Y luego tiene complementos. Si pinchamos en su iconito en la barra de notificaciones, nos da el pronóstico para toda la semana en castellano. ¿Qué más nos da? Mapa de previsión. el mapa de previsión en toda la comunidad autónoma, cada uno en su ciudad, del país que sea. Actualizar el clima. Luego ubicación, presión, humedad, sensación térmica. O sea, es totalmente y luego es totalmente configurable e incluso lo podemos compartir en Twitter, Google Plus y Facebook. Y es gratuito. Ya os digo que os dejaré los enlaces a los repositorios en la descripción del vídeo. Y estéticamente, a mí Storm Cloud me parece más de Windows Metro que de Ubuntu y no me disgusta, pero pagar 3 euros por una aplicación que tenemos gratuita y que está bonita estéticamente, es un gadget que se mueve por el escritorio como queramos, no molesta para nada y lo podemos tener ahí. A eso ya es elección de cada uno. Y por otra parte voy a enseñar este programita que se llama Picapi un sencillito programita que no es ni más ni menos, del cual también os dejaré los enlaces de los repositorios, pues es un gestor de nuestros álbumes en línea de Picasa y de Google+. Plus Yo lo utilizo básicamente para almacenar, estos son carpetas, aunque salen iconos, wallpapers que voy encontrando según navego y los que me van gustando pues los voy guardando aquí y no me ocupan espacio en mi carpeta de imágenes y los tengo, veis por ejemplo vamos a abrir uno, esto es en línea en mi cuenta tenemos aquí un wallpaper bonito y lo tengo en línea sin ocupar espacio si lo quiero instalar simplemente me lo descargo y no ocupa espacio. ¿Veis? Este es otro wallpaper, también bonito, y, lo tengo en línea y así tengo todos. Lo tengo para almacenar wallpapers y logos. Logos que me van gustando y veo interesantes, como veis aquí. Para luego utilizarlos en los vídeos o para personalizar Ubuntu pues voy almacenando los logos PNG y JPG de Ubuntu y otras aplicaciones y distros. Los voy almacenando y los tengo en línea y luego los puedo utilizar cuando quiera. Picapi se llama. Se puede configurar. Tenemos preferencias. Tenemos que darle autorización para que acceda a nuestra, a nuestra cuenta de Google Plus y de Picasa, por supuesto. Esto cuando lo instalemos veremos que la configuración nos pedirá permiso. Nos va aquí, nos va mostrando la URL de las imágenes y podemos reducir las imágenes para que ocupen menos espacio en la nube, porque es una nube en realidad, pero solo de imágenes lo podemos reducir a los píxeles que queramos y en escala de grises para que ocupe menos espacio también al quitarle el color. Y para salir, pues salimos aquí simplemente. Salir de Picapi. Aquí tenemos añadir, eliminar. Es muy sencillo el programita. Este es su logo, Picapi 2.0.1.4. Es una aplicación para gestionar sus imágenes en Picasa Web. Bueno amigos, espero que, yo creo que está curioso. ahora se esté grabando bien porque me ha estado dando unos errores el programa de que utilizo para grabar. Y ya aprovecho el fallo para enseñaros otro programita más, si se ha grabado bien la primera parte, que luego tendré que comprobarlo es este Kiwix que se descarga directamente la última versión de SourceForge, la página SourceForge. Os dejaré el enlace también en la descripción del vídeo. Y es un programa curioso porque nos permite descargarnos bibliotecas que normalmente se utilizan en línea, como la Wikipedia, para tenerlas descargadas en nuestro disco duro y, poder consultarlas offline lo cual no tiene mucho sentido porque ocupa mucho espacio y el tiempo de las bibliotecas instaladas en el disco duro tipo en carta pues ya pasó porque ocupa mucho espacio. Pero bueno, si nos interesa por lo que sea tener tener la Wikipedia u otro tipo de biblioteca, porque eso sí es muy completo. Podemos elegir nuestro idioma, viene infinidad de idiomas, español, y veis, ya nos da la elección de, descargar la enciclopedia de Venezuela en concreto, no sé por qué, y la Wikipedia en español entera. Vamos a descargarla por curiosidad supongo que deberá tardar, porque la Wikipedia no son dos páginas, pues una hora de descarga tiene ni más ni menos. No sé exactamente en qué directorio no lo descargará, vendrá aquí en preferencias, luego se puede imprimir, voy a ver en preferencias en qué carpeta, descargar catálogos remotos, A ver, mostrar. Idioma, ya lo he elegido, ampliación. El programa en sí está bien, es curioso. Es curioso acerca de Kiwix, la versión el 09RC2. Nos salen los desarrolladores. y estoy esperando por si sale el enlace de descarga para que lo veáis, pero no sale. Bueno, yo lo dejo. Ya os digo que es de SourceForge. Y no nos... Tenemos aquí mi biblioteca, pero no sé exactamente dónde me está descargando la Wikipedia. Aquí tenemos una guía sobre el programa, guía para principiantes, está bien, agregando contenido, vamos a ver si aquí explica en el directorio en el que nos lo descarga por defecto, guardar notas personales, buscar páginas, Preguntas más frecuentes. Elegir aplicación. Esto nos abrirá el navegador. Vamos a ver si encuentro simplemente lo que quiero saber es el directorio donde me está descargando la Wikipedia. Examinar la biblioteca, abrir archivo, si le doy a abrir archivo, me abre mi carpeta personal. Pues ahí es donde lo descargará. En nuestro home nos descargará toda la Wikipedia. Bueno, no deja de ser una curiosidad. Se puede cambiar el tema de la aplicación. Para cambiar la piel hay que reiniciar, pues entonces no. El programa es curioso y está bien. Mi biblioteca, luego, obtener archivos nuevos. Pero claro, tener la Wikipedia, que me va a ocupar 9, casi 10 gigas, y está tardando más de una hora en descargarse, pues no tiene mucho sentido. Es más un tema de curiosidad que de practicidad. Porque salvo que sea para una tablet que no podamos conectarnos o algo así, pues no tiene mucho sentido tener la Wikipedia descargada. Pero bueno, se puede curiosear ni más ni menos. Pues hasta aquí este vídeo, espero que la primera parte se haya grabado bien. Un saludo y ya seguiremos viendo más complementos para nuestro Ubuntu. Hasta luego.